Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum Bueno, estoy hoy aquí con Angélica Molina. Um, ella es una mujer musulmana que ha decidido eh, empezar en la política aquí en Puerto Rico, algo raro, algo que no es común, no porque es mujer, simplemente porque es musulmana. Angélica, buenas tardes y por favor, háblame acerca de ti, dime algo que el público pues le interese. Bueno, pues mi nombre completo es Angélica Molina Sánchez, puertorriqueña, de padres puertorriqueños. Entré al Islam hace como cuatro años más o menos. fui católica desde mi niñez, luego negué toda clase de religión, eh, como durante un año, dos años, y precisamente por la información que recibía del, del Islam, buscando cancelarlo, buscando criticarlo, buscando destruirlo como creencia, eh, me enamoré del Islam. Eh, en, mi casa siempre se ha practicado la tolerancia religiosa y, eso ha dado paso ¿no? a que yo pudiera explorar más allá de, de mi círculo de crianza. ¿Cómo la comunidad te ha visto a ti, musulmana, política, ¿Cómo se ha integrado esto o cómo no se ha integrado a, la vista de, la sociedad puertorriqueña? Usualmente en los lugares donde he militado he tenido mucha, acepta, mucha, mucha aceptación. La Federación de Maestros, tengo todavía compañeros, aunque no estoy trabajando en el Departamento de Educación, actualmente tengo todavía compañeros con los que, con los que trabajo directamente y, y me han apoyado antes de ser musulmana y aún después de abrazar el Islam el Partido del Pueblo Trabajador, llegué luego de, haber abrazado el Islam y son un partido lleno de gente tan solidaria y, tan llena de amor que no importa de, qué filosofía vengan o creencia o no creencia, siempre han sido bien, bien welcoming. Me han aceptado un montón y me han preguntado y han participado junto conmigo sin trabajo. Ah, ¿Por qué decidiste aspirar al Senado? Yo soy de las personas que piensa que cuando uno ve que hay algo que hay que cambiar, pues trato de doblarme las mangas y vamos a meter mano. Y en el PPT encontré esa oportunidad. Yo participaba en el Partido Popular y hubo una campaña contra el, el, limitar el derecho a la fianza y el PPT estuvo trabajando con esa campaña y ahí fue que me inserté. Veo entonces los ideales de solidaridad, de unión, de, misericordia, de piedad con las comunidades desventajadas y pensé, es ahí donde quiero militar. Y es desde a lo mejor una silla en el Senado que puedo aportar directamente a cambio en la legislación del país y en, y en la manera de gobernanza de la nación. ¿Cómo te recibieron yo no, quiero decir la, comunidad donde vives, si me habías hablado que, te recibieron bien, que te apoyan, pero ese aspecto negativo, porque siempre existe. Ah, ¿Cómo lo has luchado? ¿Cómo lo has pasado? Dame una instancia donde has tenido que defender el aspecto de que eres mujer, musulmana y política. Viene la duda de cómo es posible que sea una mujer musulmana que me interese por la política, se asume que entonces si soy mujer musulmana debo de ser dócil. Y he tenido que explicar muchas, muchas veces que precisamente porque soy mujer musulmana no puedo ser dócil. Mi responsabilidad es defender lo bueno. Y de ahí viene ese afán de, moverme hacia, hacia lo que es la justicia. Me ha pasado, sí. He tenido personas que me han gritado cosas en la calle, ah, que inclusive me detienen para empezar a hacerme preguntas y aprovechar ese momento para atacarme. Pero una de dos, o tengo la oportunidad de contestar o simplemente sigo caminando y no le doy tanto peso. ¿Tú crees que, el futuro de Puerto Rico um, a raíz del partido PPT y, lo que significa, lo que he escuchado hoy a través de, las personas que, he escuchado, um, ¿Tú crees que hay una posibilidad de cambio aquí en la isla? ¿Crees que, que estén um, escuchando que, puede suceder un cambio con este partido político? No solo hay posibilidad de cambio, es que el cambio se está viendo. Yo llevo trabajando en la política desde 1998, eh, eh, directamente, y desde antes porque mi familia ha participado también en partidos políticos. Y yo he visto cómo ha ido cambiando las mismas posturas de los partidos tradicionales se han tenido que ir moviendo hacia medidas más inclusivas. La solidaridad ahora es parte del discurso general y eso fue un, discurso que yo donde primero lo escuché fue aquí en el PPT. Bueno, Angélica, fue un placer hablar contigo. Gracias otra vez por darme esta oportunidad y espero que logres todo lo que has establecido Gracias otra vez. Asalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah